Wakati akizungumza na vyombo vya habari, naibu waziri wa afya Mheshimiwa Hassan Hamis katika hafla ya maadhimisho ya maradhi ya moyo duniani huko Kisonge, amesema kuwa ni vyema kwa wanajamii kula vyakula vinavyostahiki na kufanya mazoezi kwa wingi ili kuweza kuyakabili maradhi hayo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa leo, ni wazi kwamba maradhi haya ya ugonjwa wa moyo ni maradhi ambayo yanamaliza watu wengi duniani, lakini yanafuatiwa na maradhi ya presha pamoja na ya kisukari. Cha kufurahisha ni kwamba maradhi haya ni maradhi ambayo yanaweza kulindika kama tutaweza kubadilisha tabia zetu za kula, tusile mafuta, tusile vitu vya uwanga, lakini tufanye mazoezi kwa wingi. Tukifanya hayo yote yanaweza kulindika, na mambo haya yote nchi za wenzetu wameweza kuyalinda maradhi haya kwa kuhamasishana. hasa kauli mbiu ya kwamba tuwe na moyo katika kwa kutumia moyo. Kwanza mimi naomba kuwatoa wito wangu kwa wananchi wote Zanzibar kwamba umefika wakati wa kurekebisha milo yetu. Zamani kama nilivyosema katika spichi yangu, tukitumia mafuta ya nazi leo hayapo, tukitumia vyakula ambavyo vyakula bora, mboga na mambo mengine na, na, na samaki na mambo mengine, lakini leo tumebadilisha milo yetu, ndio maana maradhi haya yanazidi kumea na kuendelea. Sasa umefika wakati wa kubadilisha milo yetu, lakini kadhalika umefika wakati wa kuwa na utamaduni sasa wa kufanya mazoezi ili tuweze kujilinda. Nchi za wenzetu wameweza kujilinda maradhi haya na wamekuwa hawana wagonjwa wengi wenye maradhi haya kwa sababu wameongeza nguvu katika kujilinda, na sisi imefika wakati lazima tuongeze nguvu katika kujilinda na maradhi haya kama washauri wa afya wanavyosema tule vyakula vinavyotakiwa kula, tule vizuri, tule kwa mujibu wa diet, lakini pia tuwe na utamaduni wa kufanya mazoezi. Hata hivyo, ameeleza mikakati ambayo imeiweka serikali ni pamoja na kutoa huduma bora ya afya ili kuwakinga wanajamii na maradhi hayo. Kwa kweli serikali ya awamu ya nane imejipanga vizuri. Azma ya Rais wa Zanzibar ni kuhakikisha anatoa huduma bora ya afya. Mfano tuangalia, tunajenga hospitali mpya tumshatoa tenda mbalimbali za vifaa tiba, madawa na mambo mengine. Kwa hivyo changamoto hiyo kama ipo ni ndogo sana, na tuna, tuna mkakati maalum wa kuhakikisha by Januari swala zima la mazingira mazuri ya kihospitali, umeona mahospitali mapya tunaojenga, lakini madawa, vifaa tiba na mazingira bora, mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Hata mishahara ya wafanyakazi imeongezwa ili wawe motivated wafanye kazi hii vizuri na watoe huduma bora iliyotukuka. Naye mtabibu bingwa wa maradhi ya moyo Mheshimiwa Hamis Mustafa Hamis amesema kuwa ni jukumu la kila mtu kujikinga na maradhi ya moyo ili kupunguza vifo vinavyotokana na maradhi hayo. Yaani, sisi Zanzibar kama eh, ni wadau, ni wajibu wetu kusherehekea siku ya leo, na siku ya leo tumeweka mahususi ni kwa lengo moja tu la kuishajisha jamii katika suala zima la maradhi ya moyo hasa katika kujikinga na maradhi ya moyo, kwani tunajua kwamba ni kinga ni bora kuliko, kuliko tiba, na kwa sababu nchi yetu ni maskini, uwezo wa kutibu maradhi ni mdogo mno ukilinganisha na nchi nyingine. Kwa hivyo ni kinga ni rahisi sana, ambao iko chini ya uwezo wetu, kama tunavyojua kwamba maradhi ya moyo ni janga la dunia na Zanzibar tupo duniani vile vile inatuathiri sana. Wagonjwa ambao wana maradhi ya moyo wanaongezeka kila siku. Hivi sasa kwamba katika hospitali ya Mnazi Mmoja tunapokea wagonjwa 30,000 wa maradhi ya moyo kwa mwaka ambao ni ongezeko kubwa sana, na vifo vya vinatokana na maradhi ya moyo vimeongezeka. Tukiangalia kiharusi, ambayo sababu yake kubwa sana ni maradhi ya moyo ah, na shinikizo la damu, ni utakuta kwa ni asilimia ishirini na vifo vyote ambavyo wagonjwa watu wanakuwa kwa sababu ya kiharusi. Kwa hivyo ni jukumu letu kama madaktari, wananchi na kama ni wadau kuhakikisha kwamba tunajikinga na maradhi ya moyo. Sambamba na hayo, kiongozi wa jumuiya ya watoto wenye maradhi ya moyo Zanzibar, ndugu Arafa Kombo Suaidi, ameeleza changamoto zinazowakabili katika jamii ikiwemo kutengwa katika jamii. Changamoto tunazozipata kama sisi wagonjwa wa moyo ni nyingi, mitaani, mashuleni na hata kuomba ajira. Mahospitalini, baadhi ya mahospitali pia tunakosa huduma kwa sababu hakuna vifaa na madawa. Ma mitaani tunanyanyapaliwa, mashuleni tunanyanyapaliwa, walimu hawaelewi kwamba kuna tatizo la moyo. Hata akienda mzazi kumwelewesha kwamba huyu mtoto ana matatizo ya moyo, mwalimu anaona kama ni masara. Wengine wanapigwa wanazimia, wengine wanapigwa wanapata athari tofauti tofauti. Mitaani ndio hivyo tulivyosema kwamba tunanyanyapaliwa, tuna yani tunaonekana sijui tuseme tusemeje. Maradhi ya moyo duniani huadhimishwa kila ifikapo tarehe 29 mwezi wa kumi, kauli mbiu ya mwaka huu ikisema wekeza kwenye kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza leo, okoa maisha na fedha kesho.